तो कैसे हैं आप लोग आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के क्योंकि आज थोड़ा ज्यादा मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो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 रुको जरा सबर करो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 Thank you.

तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तुम्हारी संपूर्ण भूख यहाँ तक कि